Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa khabar? Baik. Anda semua. Insyaallah video saya kali ini saya akan kongsikan tentang fungsi-fungsi di dalam mic card yang ramai lagi rakyat Malaysia belum tahu. Oh ya. Yeah. Saya percaya ramai lagi rakyat Malaysia yang ingat mic card kita itu fungsinya hanyalah sebagai identity card iaitu IC. Aha. Yang mana sebenarnya my card kita itu yang warna biru itu sebenarnya ada 50 fungsi di <gasps> dalamnya. Okey, ada 50 fungsi guys. Untuk apa saja 50 fungsi ini coba kita dengarkan daripada Abang Syamirul Azim. Jadi langsung saja di-subscribe guys channelnya beliau dan langsung saja kita lanjut nontonnya fungsi sebagai kad pengenalan diri atau sebagai identiti diri hanyalah salah satu fungsi yang ada di dalam MyCard. Jadi insyaAllah uh, saya akan sharekan kepada anda fungsi-fungsi lain yang ada di dalam MyCard. Okay. fungsi lain yang ada di dalam MyCard adalah lesen memandu. Okay, driving license. Jadi sebenarnya selepas kita lulus dengan berjaya uh, ambil lesen memandu, uh, data ataupun maklumat info uh, tentang okay. lesen memandu kita semuanya terkandung dan sudah ada dalam MyCard kita itu. Ooh, jadi enggak enggak perlu kayak cetak-cetak lagi gitu. Mungkin datanya cetak sih, tapi datanya itu kalau sudah lulus itu sudah ada di MyCard, guys. Fungsi MyCard yang seterusnya adalah health information ataupun maklumat kesihatan. Oh, Oke. Okay. Segala info ataupun segala maklumat tentang uh, kesihatan diri kita setiap kali kita mendapatkan rawatan, Oh uh, boleh dicek di berarti ya. Klinik Kementerian Kesihatan Malaysia. Okay. Semuanya ada di dalam MyCard kita itu. Alright, baru jadi tahu. MyCard seterusnya adalah MyCard juga boleh dijadikan sebagai kad ATM. Uh, ah, jadi macam mana? Jadi sebenarnya Guys, di Indonesia KTP itu belum bisa dijadikan ATM loh guys. Sedangkan kalau di Malaysia MyCard KTP di eh, Malaysia itu sudah menjadi ATM. Wow, keren sih. MyCard kita itu boleh, boleh lah. didaftarkan lah sebagai kad ATM dan tapi perlulah melalui beberapa prosedur uh, yang perlu dilakukan di uh, bank uh, sebelum kita dapat menukarkan atau kita menjadikan my card kit itu sebagai kad ATM. Okey. Jadi ini saya pasti ramai yang sudah tahu tapi saya rasa ramai juga yang masih belum tahu iaitu Apa tu? My card kita juga boleh digunakan sebagai card touch and go. Okey. Okay. Jadi uh, bila mana kita melalui tool ataupun uh, ke mana saja perjalanan kita uh, kita boleh uh, top up ataupun reload my card kita itu jadi satu kartu dengan 50 fungsi wow uh, untuk uh, tambah nilai touch and go dan digunakan untuk perjalanan kita. Aha. My card kita juga boleh digunakan sebagai card discount di beberapa tempat contohnya oh, iya ke? seperti di Aquaria KLCC Aha. Uh, Taman Burung Kuala Lumpur dan juga di Sunway Lagoon Theme Park okey uh, jadi di beberapa tempat seperti yang saya nyatakan tadi MyCard itu boleh digunakan dan telah tersedia privilege sebagai Aha, card diskaun di mana anda mengunjungi tempat-tempat berkenaan dan fungsi yang terakhir fungsi dalam MyCard yang saya pasti ramai lagi belum tahu adalah fungsi pemasaran affiliate itu fungsi yang terakhir oh, okay. fungsi ke-50 di dalam MyCard yang dibawa di bawah program My Smart Shopper MSS. Aha. Dalam program My Smart Shopper ini, setiap ahli yang telah berdaftar dengan My Smart Shopper akan mendapat dua ganjaran iaitu cash point dan reward point setiap Wah. kali membeli atau melakukan transaksi di mana-mana kedai offline yang terlibat online shopping seperti Lazada, Shopee, Oh Yeah. Zalora. Pembayaran bil, bil elektrik, bil air, bil telefon. Oh ada rewardnya. Ataupun reload ataupun apa saja transaksi yang anda boleh gunakan dengan menggunakan aplikasi My Smart Shopper. Dan inilah fungsi yang ramai lagi belum tahu tetapi ianya berhak untuk anda tahu Betul. sebab anda semua adalah pemegang MyCard itu saja yang ingin saya kongsikan bersama anda hari ini. Fungsi-fungsi MyCard yang ramai lagi rakyat Malaysia belum tahu. Tapi insya Allah selepas ini anda akan lebih tahu, anda akan lebih faham, anda akan lebih cakna tentang fungsi-fungsi yang ada di dalam MyCard anda. Insya Allah semoga bermanfaat video saya ini untuk diri anda dan juga rakan-rakan. hmm Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Baik. Oke okay guys, sudah selesai videonya. So itulah tadi fungsi-fungsi MyCard yang disebutkan oleh Syamirul Azim. Sebenarnya ada 50 fungsi, tapi di sini dititik beratkan mungkin nanti ada beberapa episode daripada channel Syamirul Azim ini guys. Jadi, oh, lesson mengemudi. Aduh, alamak. Sangat menyenangkan sekali. Coba kita tengok komen di sini. Bang, contoh MyCard kita bikin dari luar negara terus kita mau pergi ke Malaysia. Apakah tidak ditangkap kalau MyCard IC dari luar luar negara Maksudnya macam mana tu Boleh tak minta buku 50 fungsi MyCard tu Okey dibalas di sini Boleh hubungi saya kat nombor WhatsApp Okey kalau dekat Boleh jumpa untuk saya tunjukkan Buku 50 fungsi MyCard Okey boleh ke Bayar MyCard ke 7A ha, Boleh tak kalau 7A banyak pakai E-wallet tuan nak tahu lebih Function especially Yang last tu MSS Boleh kontak saya Okey baru-baru ni saya dapat Mesej dari software Shopee konon-kononnya dapat hadiah. Apa tu lah Astu dia minta nombor my card. Saya bagilah sekarang ni baru saya tahu betapa bodohnya saya. Dahlah. Alamak. Okay guys. So gimana sih istilahnya teman-teman semua ini sudah tahu belum sih ada 50 fungsi daripada my card. Baru tahu guys. Jadi saya kira cuman hanya sebatas kayak kartu pengenalan diri, identitas diri gitu kan. Dan ternyata bisa juga untuk uh, lesson, lesson mobil ya kan. Uh, uh, kalau di sini itu SIM, SIM A, SIM B, SIM C gitu. Dan bisa juga digunakan untuk uh, mendapatkan cashback dan selanjutnya yang disebutkan tadi Abang bahwasannya boleh juga mendapatkan diskon ya, diskon daripada beberapa produk ataupun PT seperti itu, perusahaan dan juga mendapatkan healthy information. Wow, keren sih. Coba kita akan tampilkan nanti berapa fungsi KTP yang ada di Indonesia. Oke, Oke okay guys, di sini adalah fungsi dan kegunaan EKTP yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu sebagai identitas jati diri, yang kedua adalah berlaku nasional sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening bank dan sebagainya. Yang ketiga mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP. Terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan. Yang keempat yaitu untuk mendukung terwujudnya database kependudukan yang akurat sehingga data pemilih dalam pemilu pemilu dan pemilu kada yang selama ini sering bermasalah tidak akan terjadi lagi dan semua warga negara Indonesia yang berhak memilih terjamin hak pilihnya. Yang kelima yaitu bahwa KTP elektronik merupakan KTP nasional yang sudah memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Perpres Nomor 26 Tahun 2009 dan Perpres Nomor 35 Tahun 2010 sehingga berlaku secara nasional. Dengan demikian memper mempermudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari lembaga pemerintah dan swasta karena tidak lagi memerlukan KTP setempat. Selain tujuan yang hendak dicapai, manfaat daripada eKTP yang diharapkan dapat dirasakan sebagai berikut. Yang pertama, identitas jati diri tunggal. Yang kedua, tidak dapat dipalsukan. Yang ketiga, tidak dapat digandakan. Yang keempat, dapat dipakai sebagai kartu suara dalam pemilu atau pilkada. Nah, itulah yang tertera dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil di websitenya ini guys jadi teman-teman boleh juga langsung cek di deskripsi nanti saya sertakan untuk linknya nah untuk fungsi-fungsi yang lain saya belum menemukan sumber-sumbernya di sini juga saya sudah cek di Google dan belum ada yang menyebutkan untuk selain daripada uh, yang saya sebutkan tadi ya seperti identitas diri dan juga untuk kesehatan nah untuk kesehatan ini biasa kalau kita ke rumah sakit pasti memerlukan KTP terus untuk istilahnya juga kita membuat usaha ya perizinan dan lain sebagainya juga menggunakan KTP. Banyak sekali istilahnya website-website yang sudah uh, menyebutkan tapi semuanya berkenaan dan dirangkum dari rangkuman daripada Dinpendukcapil. Jadi daripada website yang saya baca tadi ya Nah, itulah fungsi daripada KTP ataupun ektp yang ada di Indonesia. Jadi jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe nama saya dan saya pamit undur diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.